उठ जाओ अब असली वाला भी सुना दो are you sleeping are you sleeping sleeping brother John brother John ding ding dang dang morning bell ding morning bell ding ding ding dong ding ding dong ding ding dong thank you thank you और क्या one two three four five six seven and thank you और क्या बोलना सब्सक्राइब माय चैनल और कुछ बोलना है फ्लाइंग किसे दे दो सुशांत की बोली थी सुशांत को प्यार करना है किसने मैंने अच्छा चलो फ्लाइंग फ्लाइंग किसे दे दो कब करोगे प्यार आप कल जब आएगा वो तब तू तो करूंगी कब आएगा कल टिका है हैं सुशांत आएगा कब आएगा मेरे बर्थडे पे अच्छा चलो फ्लाइंग किसे दे दो